9 по 11 березня 2020 року в Національній опері України відбувся шостий міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю Гран-прі Київ. Проект засновано народним артистом України Набухіро Терада, прийнято до Міжнародної федерації балетних конкурсів та визнано ЮНЕСКО. Програму фестивалю склали два конкурсних дні гала-концерт та прем'єра балету Пахіта у постановці Володимира Малахова. Балет – это всемирное искусство. И вот все меня понимают, потому что вот мы говорим на одном и том же языке. И я первый раз их, их встречаю, и для меня это челлендж, да? потому что они ждут от меня что-то учить новое, и я должен к ним тоже надо, к ним как-то подойти, чтобы не только разогреться, а вы еще что-то, может быть, после урока выучили что-нибудь новое, надеюсь. Конечно, всегда есть кто-то, кто лидирует в определенной группе. Я для себя выбрала э, пять девочек, которые мне очень понравились в этой группе. Ну, посмотрим, еще вторая группа у нас. Посмотрим на участников. Уровень достаточно хороший. Вы знаете, эм, каждая группа участников разная. Нельзя сказать, кто-то лучше или кто-то хуже Они разные. Каждый раз дети приходят новые и развиваются совсем по-другому и показывают какие-то разные другие достижения. Это всегда приятно, но я никогда не сравниваю прошедшее с тем, что есть сейчас. Є, є досить талановиті е, і дівчата і хлопці. І це дуже приємно, тому що ну, сподіваюся, що варіації вони і ну, розкриється ще варіації в су- сучасних малюнках. від взагалі від е, любого конкурсу е, я очікую відкриття нових е, талановитих дітей, в яких повинно бути досить гарне майбутнє. Отже, все добре. Мені дуже сподобався мастер клас Я люблю балет. Все, що пов'язано з танцями, добре для мене. Танці допомагають відчути себе дуже класно. Ем, е, е, Це дуже цікаво е, побачити різницю між російською, українською та французькою техніками. French technique, the difference between the arms Різницю у тому, як ти ставиш руки у представленні. Це було круто. Я просто хочу бути краще наступного разу. Мені дуже подобається. Я ще ніколи не був у Києві. Все так відрізняється. Інша культура, все по іншому. Мені дуже подобається. Хороший досвід для мене. И хорошо, что здесь вот есть государственная школа. На основе государственной школы дети могут заниматься часто, но желательно этим детям, чтобы они еще сами серьезно отнеслись к тому, что они делают. Есть, конечно, очень хорошие девочки. Конечно, я желаю этим девочкам в будущем, что если они уже прошли этот конкурс, чтобы они, конечно, раз, росли, не останавливались. Нет смысла останавливаться. Если уже пошел на конкурс, значит, надо дальше расти. Есть возможность, что эти девочки могут, конечно, быть балеринами, быть звездными, балеринами. хорошие девочки. И мне очень нравится. Это гран-при запомнится тем, что в этом году гран-при ушел Киевской академии. Потому что каждый год мы давали танцовщикам. В этом году почему-то вот мы решили так, что гран-при уйдет э, Киевской академии в связи с 70-летием ну, юбилеем, из-за заслуги, из-за те э, спектакли и танцовщиков, которые выпускает хореографическое училище, мы решили все-таки отдать гран-при э, Киевскому училищу. Uh, Багато учасників талановиті, і нам дуже подобається спостерігати за їхніми виступами. Uh, uh, Пахіто добре поставлений, гарно відіграний, особливо головними учасниками цього балету. Парою. Дуже добре. Видатний показ, прекрасний. Кожного року благодійний фонд об'єднання світових культур бере участь у проведенні конкурсу «Кремлі Цього року ми для всіх учасників конкурсу підготували подарунок. Це настільні ігри. Для того, щоб е, наші учасники у перервах між концертами та виснажливими репетиціями мали час та покращували собі настрій. Бажаю усім міцного здоров'я, наснаги та вибору. Я знаю, що у наших конкурсантів відкриті двері до всіх найвеличніших сцен нашого.